दोस्तों आज देखते हैं आपकी आंखें कितनी तेज है इस तस्वीर के अंदर एक नंबर छिपा हुआ है उस नंबर को देखने के लिए अपने फोन को थोड़ा पीछे कीजिए और फोन को हिलाइए अगर नंबर दिख जाए तो आप हमें कमेंट में उस नंबर को लिख कर जरूर बताए सिर्फ टेन परसेंट लोग ही बता पाते हैं